Verdolaga. Uso medicinal, diurética, antiséptica, antiinflamatoria. Usos culinarios. Muy rica y usada por su acidez en la ensalada. Curiosidades. Lactógena. Ayudaba a segregar leche a las mujeres embarazadas. La malva. Como uso medicinal o terapéutico para prevenir trastornos digestivos. Tiene efectos lasantes, Como antiinflamatorio aplicada sobre heridas o hinchazones. Gordolobo. Usos medicinales. Sus hojas se usaban como emplastes para picadura y herida y también en infusiones para resfriados, bronquitis y asma. Y una curiosidad es que su flor se usaba para teñir el pelo en la Edad Media de rubio. La mosqueta. Un uso culinario es para confeccionar dulces y mermeladas, como un uso medicinal o terapéutico para prevenir resfriados, gripes. Su aceite se utiliza mucho en cosmética, es buenísimo para la piel. La olivata como uso medicinal muy buena para la fiebre, antipirética, antibacteriana también y se usaba para cicatrizar heridas de animales. Era un repelente excelente de moscas, pulgones, y chinches, secándola y quemándola. Un poco tóxica para la piel. Esta planta no es simplemente un pincho, se llama cardillo y su uso principal es culinario. Sus tallos cocidos se emplean en todo tipo de guisos como verduras, por ejemplo en el cocido o la tortilla. Eh, cerraja. Una planta de uso medicinal muy laxante, depurativa, diurética y digestiva. Sus usos culinario... pues las hojas tiernas y jóvenes en pequeñas cantidades se usaban para aromatizar la ensalada tiene un uso medicinal o terapéutico para tratar problemas respiratorios, fiebres, es diurética. Otros usos son para hacer escobas y cociendo las ramas como repelente de insectos.